we zijn nu bij de Hispa aangekomen en uh, ja, we gaan, gaan nu een beetje vlog van alles en nog wat. Dus tot zo! Hey you, don't watch that, watch this! the heavy, heavy monster sound. Zo. Nou, daar lopen we dan. Op weg naar wat we moeten doen. Wat we zoeken, wat we dan ook doen. Oh, het is aan het zeilen op wind. Op wind, uh, op wind, op de ventilaat. Trappen. Boten. Boten. En boten. En zeilen. En boten. Dat is nou eenmaal op de hiswa. En zelfs rubberen zeilbootjes. Waar Ja. Oh, volgens mij is dit wat we hier moeten doen. Oké. Wauw. Oh, die Nou, wij gaan nu skateboarden. Ja, we gaan dus skateboarden en eh, steppen. En, eh, kijk naar deze stuk. Oh, holy man. Kijk deze stuk. Wel iets van 3 meter hoog. 4 meter hoog uit. Ja, 4. Makkelijk. Het is hier echt groot, maar je hebt hier harde muziek, dus je moet een beetje schreeuwen. We gaan nu kijken. die. Ja, oké. Die heeft het allergrootste. Mogen we een eitje? Dank u wel. En nu golfsurfen. Dit is mijn volgende boot. Dit is echt mega. Gewoon zulke stoelen met grijpdingen waar je je beet kan houden. Super grote navi. Nou, uh, radarantenne. En voor allemaal van die stoelen. Zo, en kijk deze boot dan. Ook zo mega. Kijk, ik wil even kijken of je erin kan. Deze kant heb ik nog te gezien. ik heb nu een mooie boot gezien. Hier heb je wasbak. Een mooie blauwe verlichting. Hier gewoon een mini koelkastje. En alles. En dan ga je hier zo naar beneden. En dan heb je hier zo eh, de bank. Het toilet. Hier heb je de slaapkamer. Mm, dus het is echt een perfecte boot. servant. Oh ja, wakeboarden. Let's go. Nou, dat was de hit nu weer terug naar de auto en lekker nog wat eten bij de Mac. Hey, doei! je? doei! Ja. Dus eh, ja, tot bij de Mac of in de auto, wanneer dan ook. Zo, we zijn nu bij de McDonald's aangekomen hier. En eh, ja, wat eten bestellen. Zo, de bestelling is lekker, hè? Ik down.